台语演讲，作者高家辉。即届是我家己要办的台语演讲，为着台语着爱拍拼，推撒甲推广咱的母语台湾话。假使少年的无做，安尼啥人会去做呢？即届演讲主要是台语文的书写，我感觉台语若要传传落去，着是少年人爱去学。 而且嘛，爱会晓写，因为一个国家诶发展，甲家己诶母语是上宝贝诶。若是单单讲甲听，迄是绝对无够诶。所以讲起来，我有即种能力，著是爱拍拼去做。即届我甲大家认捌台语两字诶书写，对于母音、歌谣甲创意诶歌谣等等，来带大家入门，看两字诶世界。 遮个教法拢是我个台语老师个宝贝，我只是简单想要甲即个宝贝讲互大家知影，毋望以后佫有机会为家己服务，嘛会当互阿斗仔知影咱台湾个语言，互家己徛伫世界个台仔顶。